Saga, Saga, Saga, Saga. Saga Stars. Hit Maker. Mm, yeah. Tani, Tani, West again. Hola, hola. Again. Ningewezana, ningekuacha, sikujifanya Ningejiweza, ningejiondoa kama hulitaki baby mambo ya mapenzi huwa ni mengi mimi muniulize yeah shiguva vyombo moyo wa mapenzi ni kwachaye baby labda niambia kukupenda nimekosea wapi yeah itafikuje hiyo endo nauliza hiyo minaulizu nauliza nipende ama kuna siku itafikuje hiyo endo nauliza hiyo ndo nauliza juu nipende It's alright if you want balloon in your heart we want you to pray everywhere you are pray for me wherever mako pray for mm, mm, you mm, Sijui unanilengu nanitesa makusudi, lakini kumbuka kuna kwenda na kurudi. Unanikilia, kuna wakunitoa chozi, kazini kukuwaza na shinda kukumi. Every day you push me higher, I don't know if I go retire. Baby, feel sorry for me, baby, feel sorry for me. nikikosa penzi lako darling, ama kuna siku itafikuje hiyo endo nauliza hiyo naulizwa unipende ama kuna siku tatikuja hiyo tendo nauliza hiyo kondo nauliza unipende ama kuna siku tatikuja hiyo tendo nauliza hiyo kondo nauliza unipende ama kuna siku tatikuja hiyo tendo nauliza be.